возглавляю интеграционный центр «Такие же дети». Мы были частью гражданского содействия 20 лет, но сейчас вот вышли в отдельное юрлицо, <clears throat> хотя регулярно находимся постоянно на связи с содействием а, по различным вопросам, по устройству детей в школы, по каким-то юридическим вопросам, по а, множеству тем. А, мы занимаемся интеграцией детей от 3 до 18 лет. Э, у нас занятия идут в шести разных программах. А, дети как трудовых мигрантов, так и беженцев. То есть у нас дети из Средней Азии, из Афганистана, из Зимбабве, Конго, Нигерии, Кодуара, откуда угодно. Детей, и в этом году у нас было... Да, слышно? <laughs> В этом году у нас было 90 детей, до этого было чуть меньше. А, мы прекрасно понимаем, что у нас тоже выборка довольно получается такая сложная, ну как-то совсем такая. Да. А, плюс у нас все-таки дети, которые, родители которых приходят а, в гражданское содействие, обращаются за а, помощью в легализации, в получении статуса беженца, а, либо за временным убежищем. И поэтому у нас все-таки это как-то такой а, перекос в сторону тех семей, которые обращаются конкретно в содействие. Это совсем не, не, не вся не вся ну, картина. Вот Мы ему, ну, мы, конечно, по, по многим вопросам тут у нас тоже наработаны какие-то свои там лайфхаки или наоборот недумения годами увеличивающиеся. А, мы действительно с Максатом и с проектом Гелим пытаемся сейчас а, понять, какие вообще есть, существуют на данный момент в Москве и в области возможности для мигрантов, а, ну и беженцев, каким бы то ни было образом добрать те э, права, которые, которые они, которых они либо не знают, либо доступ к которым затруднен для них, и распространять э, это действительно может быть ну, правда полезнее в электронном виде, чем в буклете, но это просто как задумка, пока хотя бы нужно попытаться хотя бы сделать, а там уже формат будет э, вторичным вопросом. Вот. Мы сейчас еще проводим а, начали проводить семинар по интеграции и обучению детей э, специалистов со всей страны, куда мы, собственно говоря, вот, <laughs> как раз вас и зовем. Там мы обсуждаем вопросы самые-самые насущные, начиная с того, каким, собственно, образом, кто в Москве, в области, в Новосибирске, в Иркутске, э, в Екатеринбурге, в Петербурге, где угодно занимается кто каким образом вообще взаимодействует с детьми мигрантов, какие у кого вопросы, какие сложности, и как вообще ситуация обстоит. А, помимо этого мы туда приглашаем также специалистов для того, чтобы у нас была какая-то статистика, потому что официальной статистики от ФМС нет, а в школы никого социологов практически не выпускают, Если пускают, то с такими боями, что там слышим просто, ну разве что не, не вопли, не какие-нибудь слезы, а, там про доступ к каким-то другим а, благам тоже э, довольно-таки затруднен. Поэтому нам нужна, конечно, тоже вся статистика. Ну, безумно э, приятно, что есть хоть какое-то количество информации, которое нам можно потом на практике как-то использовать, потому что у нас регулярно вопросы возникают. И у нас, кстати, у гражданского содействия, которое занимается именно обращениями людей за, за статусом беженца, за а, временным убежищем. Мы регулярно сталкиваемся с огромным спектром вопросов, связанных с медициной, с э, образованием, с какими-то бытовыми вопросами. И это действительно ну, у нас, конечно, картина не настолько, естественно, полная, понятное дело, там, по сексуальную грамоту никого не опрашиваем. Хотя иногда хочется, да? в ходе некоторых, да, некоторого общения с родителями и с детьми понимаем, что вот, конечно, вот надо бы. И потому, что мы видим, какие модели поведения проигрываются детьми, и потому, как э, общаются с ними родители, и вообще, в принципе, какие ситуации в семьях, мы понимаем, что а, и, и грамотность ну, нужна, и, в принципе, какое-то распространение информации о правах обязательно нужно. Этого нет вообще. Люди ничего не представляют, у них нет какого-то никакого и тут мне не важно, люди из Зимбабве, из, э, там, знаю, из Конго, из, из Афганистана или из Узбекистана, нет никакого представления о том, а, что вот в этой действительно порой довольно враждебной среде они все-таки вполне спокойно могут претендовать вот на это, вот это и это потому что есть представление о том, что мы ничего, ничему лучше не дотрагиваться, никому лучше не обращаться и сидеть тихо. Вот. Поэтому мы очень надеемся, что через какое-то время это все постепенно начнет меняться. Если у кого-то есть какие-то предложения о том, как мы можем все вместе это поменять, то мы всегда будем всегда рады и нас, называемся мы такие же дети, если вдруг что. Фейсбук, контакт, Инстаграм, сайт, в общем. Найти нас можно как угодно. А вам волонтерская помощь нужна? Конечно, да. У нас волонтеров в этом году было 92. А, я думаю, что примерно столько же нужно будет на учебный год, который начинается. Это не только, собственно, преподавание школьных предметов а, детям, которые там либо ходят, либо не ходят в школу, но и много другое. То есть а, помощь с интеграционными праздниками, помощь с, с взаимодействием со школами, какие-то социальные такие вот, ну, то есть что-то типа работы с родителями, там, вещи, которые могут облегчить нам доступ вот, конкретно в сообщество а кто у вас фандрайзиком занимается? Я. Ну, а как и всем остальным. А каким фондом вы работаете? нам на данный момент эм, то есть на регулярной основе у нас пока фандрайзинг не, пока еще не простой. Он пока такой спорадический, потому что, например, э, мы там э, обращаемся, мой любимый случай, мы обращаемся, получаем, ну, одобряем государственный правительственный грант, но мы его не получаем. Э, в У нас какой-то вообще такой странный государственный посыл. С одной стороны, говорится о том, что мы не можем выжить без мигрантов, с другой стороны, делается все, чтобы усложнить им жизнь. Я вот, честно говоря, вот этого вот не понимаю. Потому что легализоваться в России – это такой квест, который под силу даже человека с юридическим образованием зачастую. Да что говорит Ну вот мы сейчас устраиваем детей в школы, тех, которые до этого не могли туда попасть из-за отсутствия родителей регистрации, или из-за незнания русского языка. Вот у а нас... Здесь какой процент, когда вам доходит? Ну, мы сейчас в Питере всего устраиваем, мы не можем, понятно дело, у нас. И как вот сказать, мы, мигранты нужны или не нужны? Какую цель ты ставишь? Непонятно абсолютно. Ну, как бы в целом. Я слышала, что э, Голодец, кажется, недавно объявила, что мы ну, слишком много денег и времени тратим на, на мигрантов. Мы ну, даже зачем-то учим детей в школах. <laughs> Нет, мы должны так перекрыть все вообще въезд. Ну, ну да. Либо как бы, а то мы въезд открыли, делаем все, чтобы они были нелегальны. Ну, как Вопрос на них деньги зарабатывают. Да, чтобы рабская рабочая сила была в стране. очень Я так и не понял, вы, получается, как э, сейчас финансируетесь? У нас есть ну, частные пожертвования, а, пожертвования от бизнеса, а, но ну, а, опять-таки разовые, регулярные пока еще. Вот сейчас как раз пытаюсь настроить регулярные и взаимодействовать с бизнесом на более постоянной основе. Раз уж у нас зашла речь про пожертвования, тут вот стоит коробочка пожертвования.